hola, soy el Carlos Gorro, desde la chatarra, hijo mío, eh, que estás muy triste, que te conozca tu España. ¿Por qué estás tan triste? Eh, aquí que me sorprendido. Ay, ah, hijo mío, mira que eres muy listo, 4 por 4 Uy, esto terreno, hola, esto terreno. 3 por 2 el Carrefour, el Carrefour muy bien. Venga, te voy a hacer un problema de matemática. Eh, en un, en un 200 melones y la fagoneta nos cabe 100. ¿Cuál, es el resultado? ¿Mm? No sé, eso es otro viaje, papá, otro viaje. Qué listo, mi niño, qué guapo que ¿Qué pasó el otro día en el vestuario que me llamó la señorita? Ah, porque qué? que los niños de mi clase la tienen así, yo la tengo así, ¿Por porque soy gitano. No, hijo mío, porque tiene, no, 7 años y tú tienes 18 y estás en primaria. Hijo mío, ¿qué te repito. ¿Por qué te crees que la mamá me tiene manía? Hijo mío, si le devolviese el coche, pues ayudaría. No, pues también me Hijo mío, venga, venga. Despídete, despídete. Adiós, no, no.